因为我们一开始，我跟我老婆两个人都非常喜欢动物，那做了猫奴狗奴这个品牌来贩售宠物用品。一开始是在网络上面贩售，那后来为了要做相关研究，我们开始做流浪动物的救援以及送养。那在这个救援跟送养的过程当中，我们发现流浪动物的救援送养是没有尽头的，它数量会一直不断不断的产生。所以我觉得这样子做中途跟送养是一个。 好像不那么正确的事情，就是我我想找到一个可以真正解决事情的方法，所以我就开始做流浪动物的研究。那后来在研究的过程当中，我们发现流浪动物的生成原因有两个，分别是弃养跟流浪动物的繁殖，这两个因素是最主要造成流浪动物的原因，所以我们才会在后续研发出 i s u s h a 这个系统。 IsTutional 系统来讲的话，它一开始我们的设计主轴就在于解决饲主跟喂养者的经济负担。所以在这个情况下，饲主跟喂养者他要能够觉得，哎，我的我的经济负担真的减轻的情况下，那一定要有一个很显著的成长。所以我们在这个系统的设计上，我们加入了一个商业模式，也就是说，我们的系统设计上面，它就是一个回馈必然大于消费的一个设计，让饲主跟喂养者可以在这个。 这个系统当中，透过分享，它就可以获得大量永久性的回馈金一直回来。那这样的话才能够有效的解决它的经济负担。当他们的经济负担都解决了之后，那么弃养意图自然就降低。那喂养者有这个经济能力的情况下，我们的系统又提供了这所谓的宠物的医疗的部分，所以它就可以透过我们提供的宠物医疗服务，使用这个回馈金到动物医院去帮这些流浪动物结扎。那这样的情况下，我们就可以双管齐下的来解决流浪动物的问题。 我们在设计这个 e s t o n 系统的时候，我们除了针对饲主跟喂养者他们提供这样的服务之外，要有很多人、很多的店家、很多的企业来提供这些服务。因为饲主跟喂养者的立场来说的话，越多人提供服务给他，他越便利。因此，我们在设计上面，我们就要为所有的店家去设想，包括店家会需要什么。比如说，一般的实体店家，他需要的是 POS 系统、购物站的部分。 数位金流的部分、物流的部分、仓管营收的部分，然后还有行销活动的部分，我们都各建置了不同的模组，然后来提供他们使用。包括他所有的金流、物流，包括他所有的呃商品的上架，然后现场的实体的管理，都可以就在一两个小时内就完成。Ease To Share 系统的短期目标来讲，我们当然就希望。 让所有的饲主跟喂养者尽可能的赶快加入这个系统，因为在这个系统当中，我们可以让他可以做到回归大于消费，可以降低他的经济负担。因为宠物的相关服务，它是要在地取得，对。所以我们的终极目标就是要让台湾各县市都能够有 S2C 系统的服务提供者。长期目标就是希望宠物的饲主跟喂养者，他都可以在这个系统里面获得全方位的服务。 当饲主跟喂养者的生活品质满意度提升了之后，那么弃养意图是最低的，那么在喂养者的结扎比例上面也会拉到最高，那么我们就可以有效的解决流浪动物的问题。